No, da račem jaz ta prv sendu. Tako je prav. To je najboljši del skoka. Ne, ne. Sam skoč malo deli stran, pač ne čist dol. 2000 years later. Uhuhu. kalktım. Sırayı vurdular. I'm alone. in Fridays. Geek Fridays here. Delamo en walking tour po celem otoku in se tukaj cmarmo. Res je tako vroče. Ampak je tako še ene 4 ure. Ko je problem. 5 minut, rab se zapreti in je to to. Katnih 5 minut par dve. Spet v svojem svetu. Looking up, there's always sky, rest your head. bo zdaj malo updated, ker Katja ne sposobna govoriti, ker je vico doče razmatrna in je kajena posušena rastlinca. On sva šla za lepo nakosil lokalnim Balkancem. Zdaj gre pa na plažo. Asi. Glika se je dobila za skumkavo, to je pa, ne vem, to pa človeka tog dan vidi, da je They say Mike's about to Evo, zdaj lahko vidite, koliko je kul lepo. Danes smo šli, uh, uh, kam smo sploh šli? Blue Grotta. Mm, in pa je, da bomo šli šli šli, da bo nam to povedati. Vak lepo je. A ja, pa malo si sposoben telefon od drugih, pojmo ne morem več snimati. Nega ukradala, ampak to je zgodba za drugič. <laughs> Moram pa še povedati, da grejo posebne zahvale Miha za to, kaj mi posoja slušalke, da lahko tle preživim. To res lepo od njega, malo skompenzira to, da je skostiče. Everybody's listening now we got nothing to <laughs> preden kar koli pokažem, ne delite tega sami doma, kjerkoli, um, samo upozorilo, ker ni spet tako varno. Ha ha ha ha! Jaz sem imela za danes kar dost stresa. Še hujše, kaj enega druga gledaš, kako bo skočil, ker ne veš, a bo prišel iz vode, a ne bo prišel iz vode, ampak eh, k sreče bo skorito.